足痩せしたい人は一緒にやりましょうはい皆さんこんにちはタートルです今回足痩せしたい人におすすめなストレッチとあとスーパーワイドスクワット これを一緒にやっていきましょう。まず足痩せするためのポイントなんですけども、筋肉が発達しないようにエクササイズの前にストレッチを行ってください。ストレッチを行うことで可動域が広がって筋肉の収縮のスピードを遅らせることができますので筋肉が発達しやすい人には必ずストレッチやってエクササイズという形でやってもらえたらと思います。足のエクササイズをする前に必要なストレッチ、まずやっていきましょう。 まず、前ももが発達しないように、前の大腿直筋、内側後筋、外側後筋をしっかり伸ばしていきます。足は太ももよりも少しかかとを横にずらして伸ばしてください。硬い方は手をついて、柔らかい方は寝っ転がりましょう。まず10秒間伸ばしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対していきましょう。 この伸ばす時のポイントなんですけども体が腰と一緒に浮いてしまうと縮まってしまうので伸びにくいです前のももを伸ばす時もドローインをしてお腹を引っ込めて腰をつける感じで伸ばしてください、はい、今度はハムストリングを伸ばします前のももが発達しやすい人は後ろが硬いので前が硬いのもあるんですけども後ろが硬い場合がですね前がしっかり筋肉つきやすいですなので ハムストリングを伸ばしてください足は横に出してもらって体を前に伸ばしていきますできるだけつま先を上げて前屈した方が伸びます10秒間です12345678910はい反対足いきますしっかりつま先を上げて息を吐きながら股関節から体をしっかり前に出して10秒です はい OK ですはい今度は足の裏を合わせてですね膝がまあこうなっちゃう方はちょっと手で押さえながらペタッとつく方はリラックスしてこれでしっかり前に伸ばしていきます10秒です股関節の内転筋を伸ばします1 2 3 4 5 6 7 8 9 10はい今度は反対側ですこういった感じでこういう感じです膝の後ろにかかとがくるようにこれでしっかり膝を開いてですねちょっと前屈して内転筋股関節伸ばしていきます1234567 8 90はい OK ですではスーパーワイドスクワットをやっていきましょう今回はバーベルを使いますない方はペットボトルでも OK ですやっていきましょうつま先をまず開きますで重りは前に持ってきます股関節あたりに持ってくる感じですしっかり胸を張りますこの時にかかとを上げて4秒かけて折りますももが水平になったらここで 5秒間キープです5秒間キープしたら1秒で上がりますそしたらかかとをつけますこれが1動作ですこのスクワットを10回やっていきますできるだけ膝を開いた方が内転筋に意識がいきますので狭くなればなるほど前ももに効きますのでできるだけ開いてくださいでは今から10回やっていきましょういきます ここで5秒1 2 3 4 5 6 お疲れ様でした今のはね10回でしたけども慣れてくるとですねもう少しできてきますので今の分を3セット寝る前とかがベストですあとは終わった後もできればストレッチエクササイズする前にやったストレッチを同じように行ってもらえたら足が太くなりにくいです 足が太くなる人の原因はですねストレッチをしないマッサージをしないとにかく使いすぎているこの3つがね原因ですもちろん筋トレをしなくて食事管理ができてる方は足が細い方もちろん多いですけども足が太いな太ったなっていう方は食事だけでは痩せていく時間がもちろんすごくかかりますのでエクササイズをしながら消費カロリーあとは代謝を上げて食事の管理をしつつ 毎日過ごしてもらう方が断然痩せるスピードは上がりますあと足が太い方に多いのが塩分の取りすぎ菓子パンとかチーズとかお菓子とかああいったものを食べていると足が太いのがですねいつもむくんでいる排出が悪くていつもむくんだ状態になって太い方ももちろんおりますのでもしかしたら足が細いかもしれないただむくんでるだけかもしれないそういった方もいますので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 Twitter でフォローしてもらって DM もしくは Twitter のコメント欄でもらえれば全然タートル気づきます動画のコメントに関して気づけないものもありますので気づいたものは返すんですけどももし返せてないコメント申し訳ないですけども気づけませんのでごめんなさい Twitter からもらえれば確実に気づけますので Twitter やってない方もアカウントだけ作ってもらって説明欄にあるタートルの Twitter アカウントをフォローしてくださいということで今回は足痩せのストレッチとスーパーワイドスクワットの紹介でした ご視聴ありがとうございました。you.